哦，打个地方电话，哦，那头到那头啊，对呀，那头到那头。你玩过去就打我，打我电话嘛，打我电话。咱玩下一个。这个师傅跟着咱。每一次十人跟着刘德华，不会掉到河，不会溜到河，刘德华不会溜到河，那你可以往前走。 往前走，那不要不要不要抖啊！不要抖没抖，啊，没抖，没抖，没抖，没抖。抖音，抖叫，不要抖啊！不要抖啊！刘德华很怕再抖啊！你看到吗？喂喂，别晃了！刘德华， <laughs> 把他抛下去。我们现在不要他了，我们要另外的树普。 <laughs> 把他抛下去， <laughs> 算了。哎呀！ 哎呀，好怕，好怕，好怕，好怕，好怕！喂，别是电话。刚才是圣诞歌。Oh, what fun is to ride in the one-horse open sleigh? 哈哈哈，背。依先嘅最咩啊？趣味找北又系，有九十九个北啊！你。 全个北极村点搵到九十九个北，搵都搵死你啦！青龙啊，白虎啊，猪雀啊，玄武啊，呢个就系玄武，玄武就系只龟啊！对啊，太多了吧？第二个，对啊，第三个，我见到第三个啦，金鸡之冠。 你听见吗？是圣诞歌，好奇怪的，圣诞歌。哦，二零一四年建的这个爱心港广场，爱心广场，这里 love。我着着爱你，来 美丽，爱是永恒，当所爱是你。啊，又有又有这个这个经典，很热、啊，哎，太热了，十元一条。 啊！你终于过嚟啦！这是京都，你好。对，还有香港、澳门、台湾。你到哪了？走啊！好狠，真的好狠！哇，这。个。 好，很好。绿通道啊！哈。绿通道。这，你试一下吧。过去了，我真的是要吐了，不行。你都过不你都不行。过不去了，这只剩三十在咦？广场都搞了很多东西。对啊，天书天璇、咩、天机、天权、玉玉衡。 跟住咧，开阳，耀光，这这还好，还好，还好，你还欠点， <laughs> 你看了看了，是什么？瘦跟叶之间咯。行了，行了，行了，行了，行了，行了，谢谢，谢谢。退退退退退退退退退，好，好，好。 查呀！我要踩。路，哎哎，也不错。哈哈哈！哈哈。做镜子神州。北。极。心在最北方。对。向大中央。看新疆，看新疆，这里。黑龙江。黑龙江。黑龙江。 神州北极啊，除了黑龙江，黑龙江，黑龙江多美！嗱，呢度就系呢个神州北极广场，神州北极广场，哇，过咗呢条黑龙江对面就系咩啊？就俄罗斯啦，对面啊，即系江嘅对面系俄罗斯啦。 就北极村还挨着这。